fost așa foarte fancy și chiar să zic poliția e tata. Că voia să cheme poliția și fi zis, chemați poliția e tata. <laughs> tata chiar întrebea de poliție, zic că m-ați chemat. Îi seama deci, că nu ar fi chemat niciodată poliția. Thank you.